konzultaci, je, nedělá konzultaci? Ano, je to jako kopera. Ano, jak víš, ne jako ty. To je věc. Počkičko, já tyž dám, já tyž, ano. Jo, je. Jako je, jako, když jako spojenou Kapon. Ha kapon. Anahu iki tekerlere svěnatých. A bude skipat patovat. No. Budu vidět, budu tam jako zis. Ano. Ne. Ano. Prepárate! To co? O cosicca. Cateci s d i n a r là n o n j e s u i s o fa c a a l e Ma adesso u i canale.